саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз елуінші параграф электромагнит индукция заңы ленц ережесі деген тақырыпқа тоқталатын боламыз олай болса біз бастаймыз әрине бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз өйткені өз үлесіңізді біздің каналдың дамуына да қоса аласыз тіркелу арқылы және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже есептер шығару кезінде электромагнит индукция заңын қолдана алатын боласыңдар яғни тұйықталған өткізгіш контурында электромагнит индукция құбылысы мынандай шарттар болғанда байқалады қандай шарттар бірінші шартымыз егер тұрақты магнит өрісіндегі контур қозғалыс нәтижесінде оның тесіп өтетін магнит өрісінің күш сызықтарының саны өзгеретін болса бірінші шарт екінші шарт егер контур айнымалы магнит өрісінде тыныштықта тұрса яғни бұл екінші шарт болған кезде ғана бізде электромагнит құбылысын көруге болады екен электромагнит индукция заңында бізде айнымалы магнит өріс тудыратын яғни құйынды өріс индукциясының электр қозғалыс күші контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағынының бірлік уақытқа қатынасына тең болып қарастырылады яғни бұл осы индукция заңы электр тең магнит ағынының өзгерісін уақыт өзгерісіне қатынасын береді екен бұл бізде осы электромагнит индукция заңы тудырады яғни мына бір нені салған кезде осы жерде магнит өрісінің пайда болуы яғни электр күшінің пайда болу процесін деп айтуға болады яғни мұндай өріс құйынды өріс деп аталатынын айтып кетейік бұл жерде электр қозғаушы күштің өлшем бірлігі бізде вольт магнит ағыны бізде вебер уақыт бізде секундқа тең екенін айтып кетсек болады ал енді егер контур бірнеше орамнан тұрса яғни онда электр қозғаушы күші n есе яғни артады деп қарастырамыз яғни ол деген сөз мына жерде жаңағы біздің контурымызда орам саны артқан сайын электр күші де артады деген сөз демек n бізге көбейту ретінде қарастырылады яғни ә, ережедегі минус белгісі бұл қандай белгі деген сұрақ туындайтын болса бұл құйынды өрістің әсерінен ұшыраған индукциялық токтың бағытын анықтайды қарастырылады ал енді мына жерде тоқтап кеттік барлығының аттарын жазып қойдық физикалық атауларын жазып аламыз ары қарай түрленген формула бізде ары қарай формула түрлендіреміз магнитаның формуласын ашатын болсақ осылай жазуға болады иә немесе былай да жазсақ болады екен әрине бұл осы түрленген формула соған байланысты бір есеп талдаймыз шығарамыз комментар ретінде қалдырамыз достар ары қарай енді магнит өрісіндегі қозғалатын өткізгіштің индукциясының электр қозғаушы күшін анықтау үшін біз не істейміз сол біз айтып өткен сабақта айтқанымыздай ә, лоренц күшімен осы өрістің күшін теңестіреміз нәтижесінде қараңыздар бізде лоренц күші мен өрістің күшін теңестірген кезде мынандай форма келіп шықты иә бұл жерде е кернеулік деп жатқанымыз кернеудің неге қатынасы әрине ұзындыққа қатынасы кернеу деп жатқанымыз неге тең біз электр қозғаушы күшке тең болады демек ары қарай формуладан осы және осы электросын тапқан кезде формуламыз осылай түрленіп жазуға болады екен бұл ә, момент өрісіндегі қозғалыстағы өткізгіштің индукциясын электр қозғаушы күшіне тең болады екен иә ал өлшем бірлігі айттық жаңа вольт ә, тесла магнит индукциясы жылдамдықтікі метр бөлінген секунд ұзындықтікі метр екендігін білеміз ары қарай кеттік енді энергияның сақталу заңы тұрғысынан тогы бар шарғы мен магнит өріс өзара әрекеттесуін мына бір суреттен көруге болады өткен сабақта айтқан болатынбыз яғни тәжірибесі ретінде яғни жылдамдық белгілі бір магнитті осылай салған кезде салған кезде бірінші <coughs> қалай салған кезде n s бағытта салған кезде біздің индукцияның бағыты қалай болады екен міне қараңыздар былай яғни ол деген сөз бізден ары қарай ал менікі бізде қараңыздар индукцияның бағытын осылай көруге болады керісінше s n мына бағыттарын көріп ғой иә s n бағытымен s, пен салған кезде ол бізде қалай болады екен міне қараңыздар бағыт өзгерді көрдіңіздер ғой және де ампер метрдің бағыт тілшесі өзгеретінін көруге болады бұл әрине бағыттарын өзгерткен кезде магнит тілшелер бағыт ал енді магнит ағынның сақталу заңына тоқталатын болсақ әрине қараңыздар бізде ә, бірінші салған кезде нс ретінде салдық не пайда болды магниттік өріс пайда болды тілше қозғалды деген сөз ал магнитті алған кезде иә ол кезде тағы да пайда болды демек ол не болды ә, мына жерде магнит өрісі болғандығын көруге болады бірақ біз мына жерде ns бағыттан өзгерткен кезде ә, мына жерде индукцияның бағыты да көріп тұрғандарыңыздай өзгереді деген сөз осыған байланысты ленц ережесіне тоқталатын болсақ контурдағы индукциялық ток әрқашанда оның магнит өрісі осы токтың тудырған магнит ағынының өзгерісіне кедергі жасайтындай бағытталады демек ә, бізде қарайтын болсаңыздар міне төмен қарай жылдамдықты бағыттаған кезде бізде ә, токтың бағыты сағат тіліне қарсы бағытталады демек ол кезде индукция төмен бағытталады деген сөз ал егер керісінше с төмен қарай бағытталған кезде яғни таңбаларын өзгерткен кезде ол кезде ә, біздің неміз өзгереді демек бұл жерде индукция жоғары қарай қозғалды иә ток күшіміз сол бағытта және жылдамдық төмен қарай яғни осы таңбаны өзгерткен кезде өзгеріске ұшырайды екен осылай енді осыған байланысты бірінші есеп және екінші есеп иә міне екі үш деп қояйық және ә, пыстайм бар болған екі есеп төрт есепті үйге тапсырма ретінде береміз әрине тапсырмалардың жауаптарын комменттар ретінде қалдырамыз бізді каналға тіркелуді ұмытпаймыз достарымызбен бөлісуді де жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар